Itt állunk lakán egy történeti eh, településen. Azt is mondhatnánk, hogy eh, közel ezer éves, talán honfoglaláskori település, ahova 12. századba települtettek székelyeket is. A Firtos vára alá, talán a várhoz tartozó eh, népség lakta eleinte. A falu azért történeti, mert őrzi azt a középkori települi szerkezetét érintetlenül. Ez kiemelendő, ugyanakkor népépítészeti öröksége, ami 100-200 évre tehető, viszonylag nagy százalékban fennmaradt. Ugyanakkor összességében más kulturális értékei is, itt gondolok a szellemi kulturális örökségére, igen, igen pregnánsan átörökítődött, még akkor is, hogyha a falut ma csak 110-valahányan lakják. A több mint két évtizeddel ezelőtt kezdődött én laki értékvédő program, ami egy magánkezdeményezésre építészek kollégáimmal együtt kezdeményeztük ezt. Szerencsére támogatóra talált. A Budapest 5. kerület önkormányzata vette úgymond örökbe a falu épített örökségét, és erre évente egy támogatást nyújt, ami összegben ugyan nem nagy, viszont, viszont óriásit jelent a falunak, mert ez segítette ahhoz, hogy az elmúlt két évtizedben a, a, az örökség nem pusztult tovább. Na most, od, most értünk abba a fázisba, amikor igen, igen kezdett felértékelődni ez az örökség, és valamit kezdeni lehet vele, és akkor mi legyen? Hát azt szeretnénk, hogy a falu revitalizálódjon, tehát a helyi lakosság valamilyen módon megélhetést találjon a faluba, és hagyományos életformáját folytassa. Másrészt van egy érdeklődés, hogy idegenek is vásárolnak itt telket, mert gyönyörű természeti környezetet, gyönyörű klímája, történeti értékei, kulturális értékei eh, egyedivé teszik ezt a falut. Annyira, hogy eh, talán eh, Erdélyben már nem is lehetne találni, hogy összességében ilyen értékeket hordozó falu így ennyire épségben fennmaradjon. A faluba 112 porta van, sajnos körülbelül 40-50 elpusztult, mint üres telek, telkek állnak. Ennek a 112-nek körülbelül 70%-a az, ami hagyományos formában fennmaradt épületállományában, meg elrendezésében. Ezeket ma is lakják legnagyobb részt, másrészt nyarolónak, vagy hétvégi háznak használják. A mi törekvésünk a, az épület életek állagának a megmentése volt addig, ameddig kerül uh, érdeklődés arra és szándék, hogy ezeket uh, új uh, mai kornak megfelelő komforttal tudjuk ellátni. Van egy pár példa erre az utóbbi időben, és remélem, hogy ez fel fog most szaporodni. A mi feladatunk az, hogy bármilyen fejlesztés, bármilyen revitalizációs akció beleilleszkedjen abba, amit úgy nevezünk, hogy az örökségmentés alapszabályai. Tehát úgy fejleszteni, hogy az értékek mind megőrződjenek, és a kor igényei megjelenjenek, hogy lehetőséget adjanak arra, hogy valóban élhető, mai igények szerint élhető település legyen.